kukola ojja kuyita mbunya okitegeere waiswa oyenda okwatula aye ofukamire wano okoba nti aye yesu aye onsikaawo ntwala wa baba hmm? ntyame wano eh. sebo owekitibwa president abakulembeze bannange mwena abakungubazi mwena abali wano kitalo nnyo kitalo ddala kya kanso antony wameri ah, sebo ekitibwa president um, famire kyala ne members ba famire abamu banakira otwegattako babadde bali walako ngaofcourse batekeka naki ebagambe kabajjeko wanwaki kubanga Uh, bamanyi nti antony wameri ndp ebaddenga famire ye eyokubiri so bali mu kujja era tujja baaniriza njagala okwebaza fenna fenna abawaddeyo akadde zi zino zigenda mu sawa satu naye tukyali wano abakulu abali saidi eri bayimiridde lwaki kubanga antony wameri abadde musajja sajja abadde musajja ddala ayagala eggwanga lye bamuweeredde obujulizibwa n'abantu bangi aboogedde olabira ddala ono omusajja kyabadde aliko ng'akyagalira ddala ng'afaayo ng'afaayo eri banne manyi waliwo abasawo ono omusawo ye yayiga okusawa manye okuba empisa oba ki naye ng'oba oli awo tafaayo nnyo naye bira abasawo abasinga bafaayo nnyo ku bantu kati ne mu bwaloya nange nafuuka looya kubanga akayitako ne muba looya mulimu oli nga ye yayiga amateeka naye ngaobaoliawo tafaayo nnyo ku bantu naye waliyo balooya ngaafaayo nnyo ku muntu ono client we yoyo antony wameri engeri gye yali ngaafaayo ngaawaayo okudde antony wameri twamulaba mu potmaso nga yakava mu ddwaliro ne tumuyombesa nno ne president twamuyombesa tugamba musajja gwe wakava mu ddwaliro olina kuwumula naki tukulabye ku tv oli mu kotimasho naga ate munnange nkola ekika kyefunyemuko ku maanyi kantaase abaana bano tulegeraawo kuyomba twatandika tuyomba ebya ddala by the way kubanga awo baali bakamala okumusangamu obulwadde ngaatandise okufuna tritimenti n'agondamuko naye bwe yafuna ku maanyi bwati n'atandika okuddukadduka ngagezaako okutaasa abaana so tufiiriddwa nnyo nyo nyiri ddala naye kino kitulage nti osobola okuzanya paati yo wamiri yategeera nti kakati eno epaati yange kanjizanye mu buli ngeri yonna munaye tosobola kubeera buli wamu tosobola kukola buli kimu naye ekyo kyoba osobodde okukola kikole kikole kikolere ddala waliwo omuwala wano abadde wano abadde ayogera omukwaba bayogedde sharoni wa bobi kasharoni kaliwa kawala akefujjo eddungi anyway uh, malabika ali mukwetalatala era nga bwakola sharon tumusangaku ngaatuddeawo bayetala akola kino sharoni ee kaakukaze duka no misinde omwana ono ayitunyumyamuko yanjigiriza oluyaayi manya oluzungu naye kati oluyaayi ngaogeramuko naye sharon bekira okuwayamuko akulaga nti ye yazuula alina paati ey'okuzanya era yagamba ajja kuzanya paati eyo ayinza obutamanyikibwa nnyo ayinza obutabeera ku tivi okutokusho ku rediyo oba wa naye yagamba nja kuzanya paati yange nga munnayuganda ayagala enkyukakyuka obali kuzanya paati oku Sawa, nwasubiza omutwala oli kati nikujukiza nti ja kusanga wali ompa omutwalo gwange shaloni ono mugyeyo kubanga nga njagala okulaga ekifaananyi nti buli omu osobola okuzuula paati toga nze kanzanye paati eno muneefe ne tugenda kubeera bakyagulanyi naye tulina kyagulanyi waffe ate nga naye ayina paati ye tumusapootinge azanye paati ye wameri kyeyazuula n'agamba kaakati nze paati yange kantase bano abaana be bakwata ne batwala eri mu kooti ng'abeerawo awo so um, kyakusaalirwa nnyo wameri tujja kumizinga uh, twasuubidde nti tujja kubeera naye wano naye ne bateekawo embeera nti kaakati um, simanya postmotemu okusookera ddala bamukolera postmotem eri bosion gyabadde ewa ne bagamba naffe tulina okukola postmortem tugamba kale mugikole tyanti naye kakati ffe postmortem simanya tetugikola lweggulo kubanga simanya obudde buba bugenze ekitangala kibadde kigenze negamba e eh, bwebagayimwe postmortem mugenda gikolera mu compoundi kiki kubanga bagikolera mu theatre tewali na madinisa golaba kubanga theatre eyo gye bakolera postmortem nayingirayo wetwafiirwa rita nabukenya twatwagamba twagala mukoleko postmortem nga wetuli wano naliwaawo ne honorable zake honorable flavia kalole i think and one other person so nebinewunyisa ninga abantu bano naye of course bagadde teekawo mbeera nga tebaagala tukole omukolo gwaffe guno okujjukira andrew wameri twagala okubeebaza kubanga mugambye nti a ah, newakubadde omulambo bakyakulemedde simanya bakola bagenda gikula nkya ngaakasana kavuddeyo tunaye bannange anyway so twagala okubeebaza kubanga muze muze newakubadde omubiri gwa munaffe teguliwo wano naye ffe tukkiriza nti wali naffe njagala kukomekereza nga neebaza tiimu zaffe eziri eyo mu diaspora abantu abo banaye tubakubire mu ngalo bakoze kinene nnyo nnyo nnyini ddala okuva eri wameri gyeyalwalira bamukwata kyaggwa wiksi nga satu emabega actually shortly after he died how long ago was that a few days funeral home eri side ne clearingibwa bills ezeddwaliro zonna ne zikliaringibwa nentambula ekumukomyawo byonna nga biri cleared naye nga okuprocessinga empapula ezimukomyawo wano ngaate embasy eya uganda eri mu america yenakikola nebetoloola bakola kasoobo anyway era nga bwemulaba babikola wano mu ofiisi za gavumenti wano bwebabeere nti babeera banjawulo emitwe gyegimu gyegiva wano tekigenda saiti eri so tewali kyanjawulo nyo kiri awo bali abamerika bo nga bagafe tulinze empapula tutambinge tukoleki naye bano abakola mu embasi nga betoloola nga tebategerekeka so kyekyaluddewo naye twebaza katonda mubiri gwa munaffe tumaze ne kujja kitalo nnyo kitalo ddala tusabe munaffe antony wameri omukama amwe ekiwummulo ekyemirembe mwebale nnyo mwebali eddala